अच्छा यहाँ तक चीजें क्लियर है ना आपकी अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की अब ये सिलेक्शन टूल है ये इसके बिल्कुल साथ जो है ना वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है अब तकरीबन इसका काम सिमिलर है लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ना वो हमें बहुत सारी और ज्यादा ऑप्शन दे देता है आपको एक ये यहाँ पे दिखा भी रहा है ये जब मैंने इसके ऊपर आया हूँ इस टूल के ऊपर तो ये आपको साथ में बता रहा है कि इसका काम क्या है लेकिन खैर हम डिस्कस करते हैं इसको कि बेसिकली हम इससे क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे फिर रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ जाता हूँ अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसकी कॉपी तो ले सकता हूँ सेम उसी तरीके से लेकिन मैं इसको आगे पीछे मूव भी कर सकता हूँ लेकिन मैं इसका साइज छोटा बड़ा नहीं कर सकता इससे इसका साइज छोटा बड़ा नहीं कर सकता वो सिलेक्शन टूल से ही होगा अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की जो शॉर्ट की है वो ए है और जो सिलेक्शन टूल की की है वो ए, आ, वी है ठीक है अब इस वी जो है वो सिलेक्शन टूल की है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की जो की है वो ए है ठीक है अब इसे मैं क्या कर सकता हूं फर्ज करो मैं इसको ड्रैग करके इसके ये वाले दो पॉइंट ऊपर वाले सिलेक्ट कर सकता हूं मुझे ये नीचे वाले ये सिलेक्ट नहीं हुए सिर्फ ऊपर वाले दो पॉइंट सिलेक्ट हुए हैं मैंने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मूव कर दिया कहीं पे भी मैं मूव कर सकता हूं यहां से इन इसके साथ मैं इसको ऊपर भी लेके जा सकता हूं इसको यहां पे भी लेके आ सकता हूं इसको कहीं पे भी लेके जा सकता हूं अगर मैं इसका सिर्फ सिंगल पॉइंट पकड़ता हूं और उसके साथ भी मैं प्ले कर सकता हूँ सिर्फ आपने क्या करना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को क्लिक करना है और आगे ये जो नोड बने हुए ना इसके ऊपर आपने क्लिक करना और इसको मूव कर लेना कहीं पे भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का जो है ना वो काम ये है कि वो आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज को कहीं पे भी मूव कर सकते हो अब ये जो नोड है ना बेसिकली ये काम कर रहे होते हैं जैसे हमारी ये काम कर रहे होते हैं ज्वाइंट का ज्वाइंट कहते हैं जैसे हमारे बाजू में एक जॉइंट है हमारे शोल्डर में जॉइंट है तो बाजू में अगर जॉइंट ना होता तो हमारा जो ये बाजू है वो एल्बो है वो मूव ही ना कर सकती ये जॉइंट है तो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ ये जॉइंट है तो मेरा ये बाजू ऊपर आ रहा है और फिर नीचे जा रहा है मेरी टांगों में जॉइंट्स हैं तो वो ऊपर नीचे मूव कर रही हैं तो जब तक जॉइंट्स जॉइंट्स का काम करता है यहाँ पे एलिस्ट्रेटर के अंदर ये ये जो ये एंकर पॉइंट है ना ये एंकर पॉइंट इसको एंकर पॉइंट भी कहते हैं यहाँ पे आप जब इसके ऊपर क्लिक इसके ऊपर अपना एरो लेके आओगे तो यहाँ पे छोटा सा करके लिखा हुआ है एंकर तो इसको एंकर पॉइंट कहते हैं तो एंकर पॉइंट जो है ना वो ज्वाइंट का काम कर रहा होता है जो कि आप उससे अब किसी भी जगह पे अपनी शेप को जो है ना वो मूव कर सकते हो अच्छा फिर दोबारा से हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं अच्छा रेक्टेंगल ड्रॉ करने का एक और तरीका है कि मैंने सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया रेक्टेंगल शेप पे या एम प्रेस किया तो जब मैं मैंने ड्रैग और ड्रॉप नहीं ड्रैग नहीं करना क्लिक करके ड्रैग नहीं करना मैं सिर्फ सिंपली क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गई कि मुझे अपना जो रेक्टेंगल है उसका साइज क्या रखना है मुझे साइज रखना है two inches by two inches तो two inches by two inches का ये रेक्टेंगल आ गया यहाँ पे साइज में डिफरेंट कर देता हूँ यहाँ पे मैं कह देता हूँ ऊपर फाइव और नीचे टू ही रहने देता हूँ तो ये साइज आ गया तो जब आपको साइज लगाना है तो यहाँ पे आप इस तरह इस तरीके से रेक्टेंगल का साइज लगा सकते हो ठीक है अच्छा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मैंने इसको यहां पे क्लिक किया और इसको भी क्लिक कर लिया शिफ्ट दबा के वैसे भी इसको ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकता हूं ठीक है और सिंगल सिंगल भी क्लिक कर सकता हूँ अब मुझे ये वाला एक चाहिए और एक ये चाहिए ये दो चाहिए तो मैं जब इन इन दोनों को सिलेक्ट किया तो इन दोनों को सिलेक्ट करके भी मैं मूव कर सकता हूँ सिंगल सिंगल भी क्लिक कर कर सकते हैं अगर तीन को मुझे सिलेक्ट करना है तो तीन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर मुझे सिंगल क्लिक करना है सिंगल को चलाना तो सिंगल को भी कर सकता हूं खैर अब अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ करूं इन दोनों को ऊपर वालों को सिलेक्ट किया मैंने और क्लिक करके शिफ्ट दबा के क्लिक करता हूं तो इसको जैसे मूव करूंगा तो वो अपना एक साइज में रहेगा वो फ्रीली मूव नहीं करेगा वो एक डायरेक्शन में रहेगा ये देखो ऊपर को मूव किया तो ये मुझे साथ वो बता रहा है कि ये आप इस तरीके से इसको मूव कर रहे हो यहाँ पे आके ये रुक गया मुझे साथ साथ गाइड कर रहा है और इसके लिए आपके यहाँ पे व्यू में जाओगे ना ये ऊपर ऊपर व्यू लिखा हुआ यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपकी ना ये स्मार्ट गाइड ऑन होनी चाहिए ये देखो आप ये इससे नीचे जो है ना वो स्मार्ट गाइड और उसके साथ ये टिक लगा हुआ है इसका मतलब है कि आपकी स्मार्ट गाइड ऑन है जब भी आप कोई चीज आगे पीछे मूव करोगे तो ये आपको गाइड करा होगा कि ये इसके साथ जो वो अलाइन करिए ये इसके साथ अलाइन करिए अलाइन का मतलब होता है कि कोई भी दो चीजें एक दूसरे के साथ अलाइन है या एक दूसरे के बराबर में आई हुई है तो उसको अलाइन अलाइन कहते हैं और उसी को अलाइनमेंट कहते हैं अब ये जो दो है तो ये ये देखो ये बीच में ये लाइन आ रही है ना तो बेसिकली ये इसके साथ लाइन है अगर मैं इसको इस, इसके नीचे कर दूंगा अगर मैं इसको यहां पे रख दूंगा तो ये दोनों अलाइन नहीं है लेकिन अगर मैं इसको यहां पे लेके आता हूं तो ये दोनों अलाइन हो गई क्योंकि इसके अंदर वो बता रहा है कि ये दोनों आपस में दोनों के सेंटर पॉइंट एक दूसरे के साथ अलाइन है सेंटर पॉइंट किसे कहते हैं ये ये बिल्कुल जो सेंटर में एक नोड आ रहा है ये एक छोटा सा डोट आ रहा है इसको सेंटर पॉइंट कहते हैं और ये वैसे नहीं नजर आता जब हम किसी चीज को सिलेक्ट करेंगे तो तभी वो नजर आएगा ठीक है यहां तक क्लियर है अब क्या करते हैं यहां से ना एलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ये सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने लेकिन ये एक्चुअल सर्कल नहीं ड्रॉ हुआ क्यों क्योंकि मैंने शिफ्ट नहीं दबाया था अब मैं अगर शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ करता हूं तो ये बिल्कुल एक्चुअल सर्कल है ये थोड़ा सा एग शेप दे रहा है लेकिन एक्चुअली ये भी एग नहीं है अब मैं क्या करता हूं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूं और ये दो एंकर पॉइंट्स है ना इनको सिलेक्ट कर लेता हूं सिलेक्ट करके थोड़ा सा इनको नीचे करता हूं तो ये देखो एग की शेप आ गई अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है कि आपने ए प्रेस किया दोबारा से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ गए और ये वाला एंकर पॉइंट के पे क्लिक किया और इसको अंदर की तरफ मूव कर दिया तो आप किसी भी शेप के ऊपर इसको मूवमेंट करवा सकते हो अच्छा जब मैं सर्कल की बात करता हूं ना और सर्कल के ऊपर आके इसको मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको दो हैंडल्स नजर आ रहे हैं एक ये हैंडल नजर आ रहा है एक ये हैंडल नजर आ रहा है इधर भी आपको हैंडल नजर आ रहे हैं बेसिकली सर्कल इस तरीके से बनाया कि ये जो हैंडल्स है ना इन्होंने कर्व बनाई हुई है ये बेसिकली ये कर्व है यहां से मैं क्या करता हूँ इसको पहले डिलीट करता हूं तो यहां पे हम देखते हैं कि जी ये एक पूरी कर्व बनी हुई है इस कर्व को किस तरीके से उसने कर्व किया है यहां पे जब क्लिक किया तो ये हैंडल जो है ना इसने इसको कर्व किया हुआ अब इस कर्व को मैं चेंज भी कर सकता हूं ये हैंडल को पकड़ा और ऐसे कर दिया तो वो कर्व चेंज होगी उसकी डायरेक्शन ही चेंज होगी इस हैंडल से भी मैं मूव कर सकता हूँ इस हैंडल से भी मूव कर सकता हूँ इस हैंडल से भी मूव कर सकता हूं तो शेप को किसी भी तरीके से आप मूव कर सकते हो अब फर्ज करो अब आपने एक चीज और देखनी है यहां पे हम रेक्टेंगल भी ड्रॉ करते हैं और सर्कल भी ड्रॉ कर दिया अब सर्कल के लिए जो शॉर्ट की है वो एल है ठीक है सर्कल भी ड्रॉ कर दिया और रेक्टेंगल भी अब मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ ए दबा के और इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ तो आप इस दोनों में एक चीज कॉमन देखोगे इसके अंदर भी फोर एंकर पॉइंट है एक दो तीन चार इसके अंदर भी फोर एंकर पॉइंट है एक दो तीन और ये चार अब क्या है कि ये जो एंकर पॉइंट इसको जो ड्रॉ किया ना वो उसके साथ उसके हैंडल्स के साथ उसको उसने बिल्कुल कर्व कर दिया और ये सर्कल में आ गया अगर मैं इसको भी सर्कल में लेके आना चाहूं तो ये भी आ सकता है अगर फर्ज करो मैं इसके ये हैंडल्स खत्म कर देता हूं तो उसको खत्म करने के लिए ये पेन टूल है पेन टूल के ऊपर जाता हूं इसको क्लिक करके रखता हूं तो ये सबसे नीचे एंकर पॉइंट टूल है नजर आ रहा है आपको लगता है आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा होगा यहाँ पे क्लियर है पिक्चर अच्छा ये एंकर पॉइंट टूल मैंने क्लिक कर लिया अब क्या करता हूं सिंपली एंकर पॉइंट टूल लिया मैंने यहाँ से यहाँ पे गए यहाँ पे पेन टूल था यहाँ पे जाके मैंने क्लिक करके रखा तो सबसे नीचे जो है ना वो एंकर पॉइंट टूल का ये ऑप्शन आ रहा है इसको क्लिक किया इसको शिफ्ट सी से भी ले सकते हैं और आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप भूल जाओगे आप इसके ऊपर आओ आपको सिंपली यहाँ पे इसके साथ ऑप्शन मिल जाएगी ये लिखा हुआ है शिफ्ट सी ठीक है शिफ्ट सी से आप इसकी जो है वो शॉर्ट की ले सकते हो तो शिफ्ट सी से भी इसकी शॉर्ट की ले सकते हैं और वैसे भी इसको ले सकते हैं अब मैं क्या करता हूँ इसको सिंपली मैंने सेलेक्ट किया हुआ था शेप को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया यहां पे आके तो इस एंकर के ऊपर मैंने जस्ट क्लिक किया क्लिक किया तो उसके हैंडल्स खत्म हो गए ये देखो अब उसके इसके हैंडल्स नहीं आ रहे सिर्फ इसके और इसके आ रहे हैं अब यहां पे भी आगे करता हूं तो इसके भी हैंडल्स खत्म हो गए यहां पे अब इसके हैंडल आ रहे हैं तो इसको भी क्लिक करता हूं तो इसके भी हैंडल खत्म हो गए और इसके ऊपर भी क्लिक करता हूं तो इसके भी हैंडल खत्म हो गए तो वो क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया अब इसी शिफ्ट सी से ही मैं यहां पे क्लिक करता हूं लेकिन अब मैंने जस्ट क्लिक नहीं करना क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करना है क्लिक करके ड्रैग करके छोड़ दूंगा तो वो दोबारा कर्व बन गई यहां पे भी क्लिक करके ड्रैग करके छोड़ दिया तो वो दोबारा कर्व बन गई यहां पे भी क्लिक करके ड्रैग करके छोड़ दिया तो वो दोबारा कर्व बन गई यहां पे भी ऐसे ही तो जब भी आपने कोई कर्व चीज बनानी है सिंपली आपने क्या करना है उसके हैंडल्स नहीं है फर्ज करो इसके हैंडल्स नहीं है तो इसके ऊपर भी मैं क्या करूंगा शिफ्ट सी दबाऊंगा या फिर मैं यहां से एंकर पॉइंट टू लूंगा और यहां पे आके इसको ड्रैग कर दूंगा तो इसके हैंडल्स बन गए समझ गए ना यहां तक अच्छा अब इसको करते हैं डिलीट ये हमने लिप्स टूल के साथ एक सर्कल बनाया ठीक है अब इसको बनाने के बाद मैं क्या करता हूं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूं इसके ऊपर क्लिक करता हूं इसको दबाता हूं और इसको दबा के थोड़ा सा यहां पे ले आता हूं और एक्चुअली ये देख के क्या लग रहा है आपको तो हम इसको सीधा कर देते हैं अब ये देखो यहाँ पे जब मैंने इसको सिलेक्शन टूल के साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं सिलेक्शन टूल के साथ वी दबाएंगे या यहां से लेंगे सिलेक्शन टूल तो मैं यहाँ पे आके इसको क्लिक करूंगा ना तो क्लिक कर जैसे ही करूंगा तो इसके किसी भी एक कॉर्नर के पास जाओगे तो ये देखो एरो आ, ये दो एरो आ रहे हैं ठीक है यहाँ पे भी आ रहे हैं सारे चार कॉर्नर्स पे आ रहे होंगे पांच छह के छह कॉर्नर्स पे इसके आ रहे होंगे ठीक है बाउंडिंग बॉक्स बॉक्स के ऊपर यहाँ पे आके मैं इसको क्या करूंगा ऐसे कर दूंगा अगर तो मैं इसको फ्रीली करना चाह रहा हूं तो फिर मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा अगर शिफ्ट दबा के करूंगा तो फिर ये देखो ये पूरे 90 के एंगल पे भी इसको रोटेट करता रहेगा ये 90 के एंगल पे रोटेट हो गया और ये सीधा हो गया मैंगो ठीक है अब क्या करते हैं एक लिप स्टोल और लेते हैं और ये मैंने शेप ड्रॉ कर ली अब यहां पे मैं एंकर पॉइंट टूल लेता हूं शिफ्ट सी दबाऊंगा या फिर यहाँ पे जाऊंगा यहाँ पे आके मैंने जस्ट एक क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक किया इसको यहां से मैंने थोड़ा सा रोटेट किया और यहां पे लाके रख दिया उसके बाद मैं यहां पे रेक्टेंगल शेप पे आता हूं और ये हमारी पूरी एक शेप क्रिएट होगी तो बेसिकली आपने जितनी भी शेप्स क्रिएट करनी है वो यहाँ से ये जो हमारे टूल्स है ना इनके साथ ये क्रिएट होंगे आपने इन्हीं टूल्स के साथ प्ले करते हुए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनानी है अच्छा अब हम इसकी भी बात कर ली यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल भी है ये भी सेम है अच्छा इसकी बात करते हैं ये बेसिकली क्या काम कर रहा है मैंने इसको ड्रॉ किया या यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ही ड्रॉ करता हूँ तो जो नए वर्जन है ना उसमें ये ये चीज आ रही है यहाँ पे ना ये दो आपको फोर पॉइंट्स सर्कल के ये रेक्टेंगल के अंदर वाली साइड पे ये फोर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं इनका क्या काम है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अंदर सर्कल ये अंदर की तरफ आपको कर्व कर देते हैं अगर शिफ्ट दबा के क्लिक करूंगा तो ये सिंगल को जो है ना वो अंदर की तरफ कर देंगे यहां पे भी मैं शिफ्ट दबा के इसको अंदर की तरफ करूंगा तो ये इसको कर्व कर देगा अच्छा अगर सारों को करना चाह रहा हूं तो सारे भी हो जाएंगे ये भी सेम है लेकिन ये है कि इसकी इतनी कोई खास जरूरत नहीं है मेरे लिहाज से क्योंकि ये हमारा न्यू वर्जन है तो उसमें ये ऑप्शन जो दे दिया तो फिर यहाँ पे आपको जरूरत नहीं थी खैर इसके अलावा अगर जो जिनके पास पुराने वर्जन है ना उनके पास भी ऑप्शन आ रही होती है लेकिन वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ आएगी जिनके पास नहीं आएगी वो मेरे से एक दफा पूछ ले मैं फिर उनको गाइड कर दूंगा ठीक है अच्छा यहां से हम लेते हैं ये पोलेगन टूल पोलेगन टूल लिया इसको अगर आप शिफ्ट के साथ ड्रॉ करोगे तो ये इसका प्रपोर्शन ऐसा ही रहेगा अगर आप इसको डिफरेंट एंगल से ड्रॉ करना चाह रहे हो तो वो आप शिफ्ट दबाए बगैर जो ना इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो अब इसमें एक और चीज है कि जब आप इसको ड्रॉ कर रहे हो तो आप जो आपके कीबोर्ड पे डाउन का बटन है ना उसको प्रेस करो तो ये फाइव कॉर्नर्स आ गए और करोगे तो ये रेक्टेंगल आ गया और करोगे तो ये ट्रायंगल आ गया अब इससे नीचे नहीं जाएगा ये इससे ऊपर आप जाते जाओ तो इसके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे इसके ये स, को जो एंकर पॉइंट्स है ना ये बढ़ते जाएंगे इस पे नीचे करते जाओगे तो इसके एंकर पॉइंट कम होते जाएंगे और फिर जब आप इसको कर लो आपने छोड़ना नहीं है एरो जो आपने बटन है ना क्लिक का वो नहीं छोड़ना फिर आप शिफ्ट का बटन दबाओगे तो ये बिल्कुल सीधा रेक्टेंगल जो है ना वो ड्रॉ हो जाएगा या कोई भी शेप है वो बिल्कुल सीधी ड्रॉ हो जाएगी और फिर आप छोड़ दोगे तो ये ड्रॉ हो गया ठीक है अच्छा अब यहां पे हम एक रेक्टेंगल लेते हैं एक इसके साथ एक और लेते हैं और इसके ऊपर एक और ले लेते हैं अब मैं क्या करता हूं इसके जो ऊपर वाले दो एंकर पॉइंट है ना इनको ड्रैग करता हूं यहां पे तो ऐसे लग रहा होगा कि जैसे बॉक्स का ऊपर वाला जो है ना वो खुला हुआ है ठीक है अब यहां से ये लेता हूं और इसको इसके साथ मिला देता हूं तो ये हमारे पास बॉक्स बन गया ये चार एंकर पॉइंट्स मैंने क्लिक किया इसको बॉक्स को मैंने कर दिया छोटा इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं सारे को सिलेक्ट किया देखो फिर एक दफा इस सारे को सिलेक्ट किया आर्ट दबाया या कंट्रोल प्लस ऑल्ट और इसको ड्रैग कर दिया तो ये इसकी कॉपी आ गई ठीक है इसको मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसको कर देते हैं थोड़ा सा लंबा इसको क्या करते हैं इसको थोड़ा सा कर देते हैं बड़ा शिफ्ट दबा के और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके नीचे वाले एंकर सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट दबा के जब आप इसको छोटा करोगे तो ये प्रपोर्शन खराब नहीं करेगा तो ये पूरे का पूरा जो है ना वो ड्रॉ हो गया और ये हमने बॉक्स का ढक्कन भी बना दिया यहाँ तक समझ लगी है वो जब आप डिटेल से बैठ के काम करोगे ना तो फिर आपको आ जाएगा वैसे भी वो थोड़ा सा बाहरी होगा क्योंकि वो नीचे वाले बॉक्स से बड़ा होना चाहिए ना तो वो जब अगर मैं उसको बिल के ऊपर उसके ऊपर बिठा दूंगा तो वो लगेगा ही नहीं कि ये ऊपर ढकन है ये वाला कह रहे हो ये कह रहे हो ये कह रहे हो ना और यार वो जब आप डिटेल से बैठ के काम करोगे ना आप जितना मैं जूम करूंगा इसके अंदर उतनी क्लैरिटी आती जाएगी उसका एक और तरीका है अब ये चीज़ें बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे ख़त्म करनी है जो अगर आपके पास इस तरह का कोई इशू आता है वो कैसे ख़त्म करनी है अब एक और चीज़ अभी फ़िलहाल हम कलर्स पे नहीं जा रहे क्योंकि वो आपको ना थोड़ा तंग करेगा जब कलर्स की तरफ जाएंगे ना तो फिर वो ये चीज़ें बेसिक आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी अब यहां तक आपको ये समझ लग जानी चाहिए कि आप लोग कोई भी किसी भी किस्म की शेप क्रिएट कर सकते हो यहां पे ये देखो ये दो कलर्स आ रहे हैं एक इसका कलर आ रहा है जो अंदर वाला सा अंदर जो कलर है ना फिल इसको कहते हैं फिल जरा चुप होके जरा क्लास को देखें प्लीज जो फिल है वो अंदर वाले कलर को कहते हैं जो स्ट्रोक है वो बाहर वाले कलर को कहते हैं जो उसकी बाउंड्री बनी हुई है यहां पे मैं आता हूं और इसका इसकी बाउंड्री खत्म कर देता हूं या मैं यहां पे आता हूं और इसका कलर मैं कर देता हूं रेड अंदर वाले का और इसकी बाउंड्री जो है ना वो मैं यहां से खत्म कर देता हूं तो बेसिकली बताने का मतलब यह है कि हर चीज की स्ट्रोक भी लग सकती है बाउंड्री भी लग सकती है इसकी मैं बाउंड्री लगा देता हूँ ब्लू फिलहाल कलर्स में जाती नहीं है ब्लैक ब्लैक जो है ना वो इसकी बाउंड्री लगा देता हूँ तो ये इसकी बाउंड्री लग गई फिल इसका दोबारा से वाइट कर देता हूँ तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं एक स्ट्रोक के और एक फिल के अब स्ट्रोक के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं वो बाद में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे फिलहाल अभी हमारे पास जो मेन चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं वो ये थी कि हमने direct selection tool selection tool और हैंड टूल जूम टूल के साथ काम कैसे करना है ठीक है अच्छा अब उसके बाद हम आते हैं पेन टूल के ऊपर पेन टूल सेलेक्ट किया मैंने अब मुझे यहां पे अपनी मर्जी से एक शेप ड्रॉ करनी है पेन टूल की शॉर्ट की सिंपली जो ना वो पी है पी आप प्रेस करोगे तो पेन टूल आ जाएगा यहां पे क्लिक किया यहां पे क्लिक किया यहां पे यहां पे और ऐसे इसने शेप क्रिएट कर दी पेन टूल से भी आप शेप क्रिएट कर सकते हो लेकिन वो पेन टूल आपको फ्रीली जो है ना वो हेल्पिंग हैंड देता है कि आप किसी भी तरीके से जो है ना वो शेप क्रिएट कर सकते हो अब मैं यहां पे क्लिक करता हूं यहां पे क्लिक करता हूं यहां पे क्लिक करता हूँ छोड़ देता हूं तो ये शेप नहीं बनी ये बेसिकली शेप नहीं बनी क्योंकि ये बंद ही नहीं हुई अपना ये शेप बंद ही नहीं हुई कहीं पे भी तो जब तक ये बंद नहीं होगी ये शेप नहीं बनेगी अब हम क्या करते हैं हम यहां से एक शेप लेते हैं और इसको ड्रैग करके यहां पे ड्रॉप कर लेते हैं अब यहां पे इसके पिक्सल अच्छे नहीं है मुझे ये सेम ड्रॉ करनी है तो मैं क्या करूंगा पेन लूंगा यहां पे क्लिक किया फिर यहां पे अगले कॉर्नर पे क्लिक किया और ड्रैग किया क्या किया ड्रैग जैसे ही मैंने यहां से क्लिक करके यहां पे ड्रैग किया तो ये उसी कर्व में आ गई फिर यहां पे दोबारा क्लिक करूंगा तो ये वाला हैंडल खत्म हो जाएगा ये मैंने क्लिक किया तो हैंडल खत्म हो गया फिर यहां पे दोबारा क्लिक किया उसके बाद मैंने इसको यहां पे क्लिक किया यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर अगला मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिया अपना आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो और इसकी जो फिल है वो मैं खत्म कर देता हूँ फिलहाल अभी हम एक्चुअल डिजाइन अपना एक्चुअल डिजाइन नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैंने आपको स्ट्रोक और ये सारी चीजें समझानी है मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ कि पेन टूल को यूज किस तरह करना है उसके बाद ये हमारी ड्रॉ हो गई फिर ये मैं यहाँ पे गया इसको ड्रॉ किया आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको कंट्रोल जी से जो है ना उसको वापस ले जाना है अनडू कर सकते हो आप अब मैं इसके ऊपर ट्रेस करी जा रहा हूँ अभी आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि मैं बेसिकली जो मैंने चीजें ड्रॉ की हैं वो नजर आ रही हैं आपको नजर अभी क्लियर नहीं आ रही जब आप उसको खत्म करना चाह रहे हो जैसे आप एक चीज ड्रॉ कर लेते हो और आप उसकी सिर्फ स्ट्रोक लेना चाह रहे हो तो दोबारा से ड्रॉ करना चाह रहे हो तो फिर आपने वी दबाना है और दोबारा पी दबाओगे तो आप दोबारा पेंडुल पे आ जाओगे यहां से सर्कल टूल लिया आपको टूल नजर आ रहा है ना जैसे जैसे मैं यूज कर रहा हूं उसके बाद लिप्स टूल लिया फिर से हमने फैक्ट्री ट्रेसिंग की है ये एक्चुअल नहीं हमने की ये भी स्ट्रोक को सेट करना पड़ेगा सारा कुछ करना पड़ेगा लेकिन आपको बताया कि पेन टूल के साथ आप एक शेप क्रिएट कर सकते हो कोई भी अब इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स हैं बहुत कुछ है लेकिन वो जो है वो जब हम इसकी सेटिंग करेंगे ना तो वो सारा सेट हो जाएगा लेकिन हम उस साइड पे भी जाना नहीं चाह रहे हम इसको भी देखेंगे एज अ पेन टूल कि हमने ड्राइंग कैसे बनानी है जब आपको पेन टूल के साथ ड्राइंग बनानी आ जाएगी तो आप इसको ड्रॉ करने लग जाओगे अब आपने ये एक चीज देखी होगी कि यहाँ पे कर्व भी है कहीं पे स्ट्रेट लाइन है तो वो सारी चीजें पेन टूल के अंदर है यहाँ पे मैं जब क्लिक किया इसको ड्रैग किया तो ये हैंडल्स बन गए हैंडल्स बनने के बाद मैं जहां पे भी कर्सर लेके जा रहा हूँ अपना ये एरो लेके जा रहा हूँ पेन टूल वाला तो जहां पे भी लेके जाऊंगा तो यहाँ पे वो जो एक कर्व है ना वो बन रही है आपके इस जगह पे यहाँ से कर्व शुरू हो रही है अब वो मैं उसको कर्व को कंटिन्यू करूं या ना करूं वो आपको वो मेरी मर्जी लेकिन ये है कि यहाँ पे एक हैंड दो हैंडल बन गए हैं तो यहाँ पे कर्व बनी बनी है वो खत्म नहीं हो सकती उसको खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा क्लिक किया नेक्स्ट क्लिक किया तो वो कर्व नहीं आई जो मुझे कर्व के साथ चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक और ड्रैग करूंगा तो ये कर्व आ गई समझ गए ना यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया आगे यहां पे भी अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये कर्व आएगी अगर मैं क्लिक करके ड्रैग नहीं करूंगा तो सिर्फ मेरे पास ये एंकर आएगा सिंपली कर्व यहाँ पे ही आई है बस यहाँ पे ही हैंडल बना यहां यहाँ पे कर्व आई है यहां पे कर्व नहीं आई यहां पे आके फिर मुझे कर्व ना नहीं पड़ती है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे फिर उसको ड्रैग करूंगा क्लिक करके जैसे ड्रैग किया तो वो बन गई अब मुझे फर्ज करोगे यहाँ पे ये वाला हैंडल नहीं चाहिए ये वाला हैंडल लाजमी चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इधर वाला हैंडल खत्म हो गया अब आगे से मुझे लाइन स्ट्रेट मिलेगी वो यहाँ पे आगे खत्म भी कर सकता हूँ यहाँ तक क्लियर है yes. पता चल गया कि पेन टूल के साथ काम कैसे करना है सिंपली फिर एक दफा देख लो क्लिक किया ड्रैग किया तो कर्व वाली शेप कर्व कर्व बना के देगा मुझे पेन टूल किसका जब आप क्लिक करते देखो जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने छोड़ना नहीं है क्लिक अपने बटन को छोड़ना नहीं है क्लिक वाले को और इसको मैंने खींचना है जिस तरफ खींचूंगा उस तरफ मूव मूव करेगा इसको कहते हैं ड्रैग ठीक है ये मैंने मूव किया जस्ट मूव किया तो ये हैंडल्स बन गए अब हैंडल्स जब बन गए तो मैंने छोड़ दिया अब ये यहाँ पे लेके आया मैं इसको और यहां पे लाके क्लिक कर दिया यहां पे फिर मुझे हैंडल्स बनाने हैं अब यहाँ पे हैंडल नहीं बने क्योंकि यहाँ पे मेरी आगे लाइन स्ट्रेट है यहां पे भी लेके जा रहा हूँ स्ट्रेट है कर्व नहीं आ रही अब मुझे फिर आगे कर्व बनानी है फिर आगे क्लिक किया और ड्रैग किया तो ये कर्व बन गई समझ लगी ना आपको अब एक और चीज यहां पे मेरे पास यहां पे जो है ना दो हैंडल हैं अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मैं यहां पे हैंडल को मूव भी कर सकता हूं लेकिन जब मैं मूव कर रहा हूं तो ये दोनों हैंडल मूव कर रहे हैं इधर से भी शेप खराब हो रही है उधर से भी खराब हो रही है मुझे ये करनी है एक साइड से ठीक एक साइड पे वैसे ही रहने देने रहने एक साइड पे वैसे ही रखना चाह रहा हूं मैं तो मैं क्या करूंगा शिफ्ट सी करूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा और क्या करूंगा यहां पे आके ऑल्ट दबा के क्लिक करूंगा क्या करूंगा ऑल्ट दबा के जब क्लिक करूंगा तो सिर्फ ये वाली जो है ना ये वाला हैंडल मूव कर रहा है अब ये दोनों हैंडल अलग अलग हो गए हैं अब मैं जब भी इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इधर वाला इधर को मूव करेगा इधर वाला इधर वाला जो है ना वो अलग से मूव करेगा तो यहां पे जो है ना वो एक पूरा ज्वाइंट वाला सिस्टम बन गया इसको मैं चाहे अंदर अंदर की तरफ ले जाऊं इसको चाहे मैं बाहर की तरफ ले आऊं वो दोनों अलग अलग जो है ना वो प्ले करेंगे समझ लग गई यहां तक फिर एक दफा बताता हूं ये ये इसको मैंने सेलेक्ट किया शिफ्ट सी दबाया शिफ्ट सी दबा के जब इसके ऊपर क्लिक किया तो वैसे ही वो खत्म होगी इसके ऊपर क्लिक नहीं करना आपने आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना तो आपके सामने ये दोनों हैंडल आ गए शिफ्ट सी करोगे तो आपके पास एंकर पॉइंट टूल आ गया अब आपने क्या करना है ऑल्ट दबाना है और किसी भी हैंडल पे क्लिक कर देना ऑल्ट दबाया और किसी भी हैंडल पे क्लिक किया तो वो हैंडल अलग अलग हो गए अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ जब इसको मूव करता हूं कहीं पे भी तो ये देखो वो अलग अलग मूव कर रहा है ठीक है क्लियर है अब पेन टूल की समझ लगी आपको सारी समझ आ गई बस ये समझ नहीं जो आपने कॉपी किया पिक्चर डाउनलोड हाँ, करके जो भी आपने मुझे तो पेस्ट किया अच्छा ये देखो मैंने गूगल गूगल पे जाना है अब आप लोगों का टास्क है आप लोगों ने ये टास्क करके आना जिनके पास सिस्टम्स है ठीक है आप लोगों ने गूगल पे जाना है यहाँ पे आपने वेक्टर इमेज सर्च करनी है कोई भी कर लो यहाँ पे आप टॉम की पिक्चर जो है ना वो ले लो टॉम की पिक्चर आ गई आपके पास अब आपने इसके अंदर कलर्स की तरफ अभी नहीं जाना आपने सिंपली क्या करना है गौर से देखना है यहाँ पे यहाँ पे मैंने सर्च किया सबसे पहले जब आप सर्च करोगे तो वो इस तरह से आएगा जैसे ही आप यहाँ पे आओगे इमेज के ऊपर इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आप आपके पास सारी इमेजेस आ जाएंगी अब जब आपके पास इमेजेस आई हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है टूल्स पे आना है यहाँ पे एक बटन बना हुआ है टूल्स का नजर आ रहा है आपको सबको यहाँ पे आपने टूल्स पे क्लिक करना है और टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इसकी टाइप पे क्लिक करना है यहाँ पे कलर्स भी आ रहे हैं अगर मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास सारी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स आ गई ठीक है अगर मुझे चाहिए इसकी टाइप क्लिप आर्ट या लाइन ड्रॉइंग चाहिए तो मैं लाइन ड्राइंग पे क्लिक करूंगा तो ये सारी लाइन ड्राइंग्स आ गई ये सारी लाइन के साथ ड्राइंग ड्राइंग्स बनी हुई हैं ठीक है इसके अंदर कलर्स नहीं है यहाँ पे इसका साइज छोटा बड़ा भी हम ले सकते हैं लार्ज साइज चाहिए मीडियम साइज चाहिए आइकन साइज चाहिए छोटा सबसे छोटा साइज चाहिए या एनी साइज तो ये अभी आइनी साइज भी है तो इसको इसको इसको ऐसे ही रहने दो लेकिन फिलहाल मुझे इस तरह की टोम की पिक्चर चाहिए तो मैं क्या करूंगा इसके ऊपर क्लिक करूंगा इसके ऊपर आया पिक्चर के ऊपर यहां पे मैंने किया right click right right click किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव इमेज एज नजर आ रहा है सबको yes, यहाँ पे सेव इमेज एज के ऊपर क्लिक किया तो उसने ऑप्शन दे दी कि आपने कहाँ पे सेव करनी है मैंने इसको सिंपली कहा कि मुझे यहाँ पे डाउनलोड्स के डाउनलोड्स के फोल्डर में इसको सेव करना है आपने नाम चेंज करना है इसका पिक्चर का तो वो कर सकते हो और फॉर्मेट तो उसका जेपैक ही रहेगा और यहाँ पे आप इसको कर दो सेव सेव हो गई अब आप इसको मिनिमाइज कर दो और यहां पे जाके आप इंपोर्ट भी कर सकते हो यहां पे ऑप्शन बना हुआ यहां पे आप जब ओपन पे क्लिक करोगे ना कंट्रोल हो इसकी शॉर्ट की है वैसे यहाँ पे कंट्रोल हो वैसे आप यहाँ पे ओपन पे भी इसके साथ लिखी हुई है आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसके साथ शॉर्ट की ये लिखी हुई है आप यहाँ पे फाइल पे आओगे ओपन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप डाउनलोड्स के फोल्डर में जाओगे तो ये आपकी इमेज है इसको क्लिक करो और ओपन करो तो ये इमेज आ गई आपके कैनवस पे अगर आपको ये नहीं करनी इस तरीके से आपको मुश्किल लगता है तो आप क्या करो यहां से इसको डिलीट करो और सिंपली डाउनलोड्स का फोल्डर खोलो और वहां से इसको पकड़ो क्लिक करो और क्लिक नहीं छोड़ना ड्रैग करके यहां पे छोड़ दो लाके जैसे ये दूसरी इसको पता नहीं क्या इशू है इसको मैं बाद में देखूंगा जैसे ये दूसरी में जाइए ना ड्रैग करने ड्रैग की है तो यहाँ पे आ गई इसी तरह ये भी आ जाएगी तो ड्रैग भी कर सकते हो और यहाँ से ओपन से जाके यहाँ से भी लेके आ सकते हो कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो नहीं आती तो उसका फॉर्मेट डिफरेंट होगा वो पी या जेपैक तो आ जाएगी इसके अंदर लेकिन अगर फॉर्मेट कोई और होगा तो वो इसमें मुश्किल आगे आए तो वो फिर आपको उसी फॉर्मेट में डाउनलोड करनी पड़ेगी हमने जब यहाँ पे मतलब सिंपली तो आपको मैं बताता हूँ एक मिनट इसके ऊपर मैंने जब कोई भी लाइन ड्रॉ की है ना फर्ज करो यहां से ये मैंने लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर तो मैंने क्या करना है इसको यहां से ऐसे हटा देना है जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो इसका अपना एक बाउंडिंग बॉक्स बना होगा ये देखो आपको नजर आ रहा है इसको आप ड्रैग करके साइड पे कर लो तो ये आपके पास जो आपने जो भी चीज यहाँ पे ड्रॉ किया तो वो आपके सामने आ जाएगी क्लियर है अब आप लोगों ने क्या काम करना है अपने सिस्टम्स पे जाके ये चीज डाउनलोड करनी है डाउनलोड करने के बाद इसको सिस्टम पे लेके आना अपने कैनवस पे लेके आना और उसको ड्रॉ करना है और फिर मैं देखता हूं कि कोई मसला नहीं है जैसी भी ड्राइंग होगी आपकी एक्सेप्टेबल है लेकिन आपने ड्रॉ लाजमी करनी है मतलब तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आप पेन टूल से काम कर रहे हो आप सीखोगे कैसे कि आप पेन टूल से काम कर रहे हो तो तो मतलब तो देखो ये चीजें बाद की डिस्कस करने वाली हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा फिलहाल जो आपको असाइनमेंट दी है वो आप लोगों ने करनी है कि आपने कोई ना कोई वेक्टर ड्रॉ करके मुझे दिखाना है, है? उसकी पिक्चर में आपको बताता हूँ कैसे लेनी है देखो इधर फर्ज करो मैंने यहाँ पे कैनवस पे ड्रॉ किया एक चीज मैंने ये ड्रॉ किया अब मैंने ये कैनवस पे ड्रॉ किया तो मुझे इसको सेव करना है पिक्चर को इस पिक्चर को मैं चाह रहा हूं कि मैंने ना ऐसे सेव करना है तो जब मैंने इसको सेव करना ना तो मैं क्या करूंगा यहां पे सिंपली फाइल पे क्लिक करूंगा फाइल पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे सबसे पहले तो आपने इसको क्या करना है इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद ना सेव करते रहना है सेव करने के लिए क्या करना आपने कंट्रोल एस करोगे या फिर यहां पे आओगे तो यहां पे सेव का बटन आ रहा है ये यहां पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि कौन से फोल्डर में करना चाह रहे हो मैं डाउनलोड्स में करना चाह रहा हूं तो यहाँ पे मैं फाइल का नेम लिखूंगा कि मेरी फाइल इस नेम से है मेरी फाइल जी क्लास वन के नेम से है तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली यहाँ पे ये देख लेना कि ये यहाँ पे अडोब इलिस्ट्रेटर लिखा होगा सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ठीक है और इसको आप यहाँ पे सेव कर दो सेव करोगे तो ये आपसे कुछ ऑप्शंस मांगेगा इंक्लूडिंग इंक्लूड लिंक्ड फाइल और डिफरेंट चीजें हैं तो इसके ऊपर चाहे क्लिक कर लो और ना भी करोगे तो इशू नहीं है तो इसको ओके करोगे तो ये सेव हो जाएगी आपके पास फाइल आपके पास सेव होनी चाहिए ताकि आपके पास और जब ये एक दफ़ा सेव हो जाए तो फिर जब जैसे जैसे आप काम करो तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको कंट्रोल एस करते जाना मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे इसकी चार पांच कॉपीज बना ली हैं तो मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा तो ये सेव होगा अगर नहीं करूंगा तो ये जो है ना सिस्टम अगर बंद हो जाता है लाइट चले जाती है कुछ भी होता है तो ये आपका जो जितना भी आपने काम किया ना ये वेस्ट हो सकता है तो इसको आपने जेन में रखना कि आपने इसको कंट्रोल एस करते रहना साथ साथ ठीक है और जब मुझे इसकी पिक्चर लेनी है तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि यहाँ पे फाइल पे क्लिक किया सबसे ऊपर फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है सबको नजर यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्सपोर्ट एज सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है ये सेकंड वाला ऑप्शन एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करोगे जैसे इस पे क्लिक करोगे तो वो ये फिर से पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करनी है मुझे अपने उसी फोल्डर में सेव करनी है जहां पे मैंने फाइल सेव किया है यहाँ पे मैं आके यूज आर्टबोर्ड जो चीजें आर्टबोर्ड के बाहर पड़ी हुई है ना जैसे ये पड़ा हुआ है तो अगर मैं यूज आर्टबोर्ड नहीं करता ना तो जो चीजें आर्टबोर्ड के बाहर पड़ी हैं वो भी सेव कर देगा मतलब पूरी इमेज इकट्ठी बना देगा मैं इसको यूज आर्टबोर्ड करूंगा तो सिर्फ आर्टबोर्ड के ऊपर जो चीजें पड़ी हुई ना वो वाली उसकी मुझे ना ये इमेज बना के दे देगा जैसे ही मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये ऑप्शन आ गया अब ये कह रहा है कि आरजीबी में करना है या सी एम वाई के में करना है मुझे आरजीबी में करना है मुझे आरजीबी के लिए चाहिए अगर सी एम वाई के लिए C M Y K printing के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और इसका इसकी क्वालिटी बढ़ा दूंगा लेकिन मुझे चाहिए आरजीबी में तो मैं इसकी मीडियम क्वालिटी पे भी इसको डाउनलोड कर सकता हूँ तो मैं इसको और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है पीपीआई की भी इसको भी आप स्क्रीन रहने दो और यहाँ पे आके आप इसको ओके करोगे जैसे इसको ओके करोगे तो यहाँ पे आप ये आपके फोल्डर में जो है ना वो इमेज ये देखो सेव हो गया अब इसी तरह ही आप लोगों ने जो ना इसका इमेज बना के तो फिर मुझे कल दिखाना है क्या आपने इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस किया तो नहीं कलर्स नहीं आपने करने सिंपल आपने वेक्टर डिजाइन करना है ठीक है